Tenho andado tão sozinho. Tenho andado tão sozinho, sem amor e sem carinho, depois que ela, ela me deixou. Tenho andado tão sozinho, à procura de um caminho sem rumo, sem rumo eu estou Pelos bares da cidade, com mulheres e bebidas Ilusões de falsidade ficado tão sozinho Sem amor e sem carinho Depois que ela, ela me deixou Tenho andado tão sozinho À procura de um caminho seu nome Eu não consigo e nem quero te esquecer Não, não adianta Coração não consegue te esquecer Sim, tem outra boca O teu beijo teu sabor teu querer Não, não adianta Coração não consegue te esquecer